Wir erzählen unsere Geschichte. Zehn Jahre Arbeiterkind.de dieses Jahr. Es war ein großartiges Jahr. Vielen Dank für euren Einsatz an alle Ehrenamtlichen. Es war wirklich ein Hammerjahr. Wir sind sehr zufrieden. Wir können jetzt alle feiern. Ja, und wir wünschen euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir freuen uns schon auf alles, was nächstes Jahr 2019 kommt.